Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior a gente abriu aquela portinha ali, que estava protegida por uma porta gigante, não sei porquê. Vamos prosseguir, vamos tentar descobrir por que, que essa porta estava tão bem protegida. Tá, esse aviso aqui, eu não sei se isso aqui é um monstro, parece ser dente ou você está dizendo que a água é, to... a água é ácida, que está corroendo o corpo. Eu acho que está corroendo o corpo. Então, vamos evitar a água porque eu acho que a gente vai acabar morrendo se a gente encostar na água. Johnson. I own the place. That, that eager voice you heard is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. Isn't that right, Carolyn? Yes, yes sir, Mr. Johnson. She's the backbone of this facility. Pretty as a postcard, too. Sorry, fellas. She's married. To science. Será que é isso aqui? Ouve, peraí. Ah, ali em cima tem um portal. Beleza. Agora eu acho que a gente tem que criar um portal aqui. E eu vou pular lá. Quase deu certo. Ah, também eu sou meio burro, né? Eu posso pular daqui. Mais fácil. portal aqui. E vamos pular aqui. There's a thousand tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any questions you might have and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have bent the world to your will. Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteered to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you. Fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. pensei que tinha apertado o botão e acabei não apertando. Aí eu vi que tava demorando o elevador a subir. Acho que eu não apertei com muita força. É galera, então Cave Johnson, o dono disso aqui. Será que ele ainda tá vivo? Será que a Gauss matou ele? aqui, a gente não tem nada aqui. Ah, gente tem é uma parede ali. Eu vou subir ali. Deixa eu só melhorar o portal. Pra não cair. you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that your blood is pure gasoline. That's normal. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline, so all that means is it's working. Peraí, acho que eu já saquei. Eu vou botar aqui e vou cair lá, ó. Então, peraí. Vou colocar aqui o portal e eu vou me jogar daqui de cima. Quer dizer, daqui de cima, mas um andar abaixo. Pump Station Alpha. tem que apertar o botão aqui. Gel Pressure Control. A gente ligou alguma coisa. say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Amateur, we do all our science from scratch. No hand-holding. É, acho que é esse elevador aqui mesmo. let's get started. This first test involves something the lab boys call repulsion gel. You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. <laughs> All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative. Or so I'm told. Gel repulsivo. Vamos ver que, gel é esse. Hum, interessante. Deixa eu pensar. tem nenhum cubo aparente. Vai ser um botão ali. Cara, que legal, isso é muito legal. Agora é só a gente andar e pular. The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I ought to stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea. Make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day. Esse cara me lembra o Negan. Tá, a gente deve ter ido pra aqui. A gente tinha que ir pra lá. For this next test, we put nanoparticles in the gel. In layman's terms, that's a billion little gizmos that are going to travel into your bloodstream and pump experimental genes and RNA molecules and so forth into your tumors. Now, maybe you don't have any tumors. Well, don't worry. If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too. se eu pular... Ó, soltei o cubo. O cubo pula também. Agora se eu passar andando, nada acontece. Agora se eu pular, acontece. que eu já sei. Eu acho que eu já sei o que tem que fazer. Vamos lá. Eu vou pular nessa parede aqui e eu devo ir ricocheteando. Cara, isso é muito legal, velho. Então, se eu é descer agora, eu tenho que pegar impulso pra cair lá. Onde eu vou pular? <laughs> eu não preciso pegar impulso, porque isso aqui dá um impulso caramba. Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one, and it does not like the human skeleton. Cara, melhor conselho. Se você está coberto de gel, a minha dica é não fique coberto de gel. Ótimo conselho, cara. Gênio. Genial. All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping, because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you missed out on a few rounds of canasta. Plus, you forwarded the cause of science by three centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy. Tô tentando entender o que, que eu tenho que fazer. Ah, acho que é aqui em cima. your style. You make up your own rules, just like me. Bean said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive. Ah, eu fiquei coberto para ver o que, que dava, não... Nada muito útil. Usei o portal errado. Agora acredito que eu tenho que cair aqui em cima. não deu certo. Deixa eu pensar o que eu tenho que fazer. não, eu tenho que ir lá pra... Ah, pera aí. Já sei, eu fiz errado. Descobri o que eu tenho que fazer. Eu pensei numa coisa e na verdade é outra, ó. fluorescent calcium in it so we can track the neuronal activity in your brain. There's a slight chance the calcium could harden and vitrify your frontal lobe.